baby. Oh yeah, baby aquí llegó tu maravilla, el único que te hace ver las estrellas. Acuérdate cuando estaba en orilla, cuando nos íbamos para Marbella, tú y yo a solas caminando viendo las olas. rolas Baby dale suave, dale lento Que contigo estoy contento La cosa de pasado se fue con el viento Tú no sabes que está en el sentimiento Baby dale suave, dale lento Que contigo estoy contento La cosa de pasado se fue con el viento Tú no sabes que está en Solo me acuerdo la noche de pesadilla Cuando te besé era una fantasía Porque con tu ayuda, bebé, mi mente brilla Porque estudio la filosofía Siempre yo fue con el viento Tú no sabes que está en el sentimiento Baby, dale suave, dale lento Que contigo estoy contento La cosa de pasado se fue con el viento Tú no sabes que está en el sentimiento Baby, acuérdate cuando te llamé No me des ir, solo abrázame Déjate querer, solo bésame Quiero que tú vuelvas aquí quiero ser tu abrigo Baby, I thankful you are my girl Because you are beautiful, I have the rule la ahora que me acuerdo me llevaste Son conciertos que toda la noche me bailaste Lo que yo quería era cantarte para demostrarte que era elegante Era tan humilde que no sabía lo que significaba Baby dale suave, dale lento Que contigo estoy contento La cosa del pasado se fue con el viento Tú no sabes que en el sentimiento Baby dale suave, dale lento Que contigo estoy contento La cosa del pasado se fue con el viento Tú no sabes que en el sentimiento Baby yo sé que irás para mí cuando yo me fui. Soledad